大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《光阴似箭，岁月如梭》。今天又到了我们的流月解析，在这次的流月中，我们要面对的是惊蛰与春分这两个节气。在西元的二零二零年的三月五日，也就是节气的惊蛰之后，交接到了流月己卯月。 所谓的流月，并非是按照我们农历或者所谓的阴历做初一做交接，而是以干支变化作为计算的，哦。这点大家一定要记住。否则，如果你记错了，你就以为初一就是交了节气，那么你去给别人算命，你将会可能给你错误的资讯，这个一定要非常注意的。在这个时间中啊，我们必须要注意到的是，就是惊蛰这个节气。 在这个节气之中，我们太岁的力量可以说要正式的发威了。惊子以前呢，我们可以说是体验版，太岁力量并没有完全的展现。就是在这个惊子之后啊，它就会完全的发挥太岁它应该要发挥的实力了。然而啊，大家现在目前所遭处的就是所谓的新冠肺炎的疫情，也就是 C O V I D 之十九。以老师个人的专业来看呢。 这个新冠肺炎呢，它的真正的拐点会在惊蛰之后会有比较明显的变化，因为为什么呢？因为惊蛰啊是万物萌发的关键时间点，人类也是万物之一，所以如果真的要比较明显的变化，例如抵抗力或是痊愈力开始强大起来，理论上会在这个惊蛰的这个节气会比较有一点点可以观测到的地方。 在此啊，老师也祈愿，希望在今值之后，整体的疫情不分国籍、不分种族、不分地区，都能够日渐平息，重返安和热力。首先，我们来看看属鼠的朋友，属鼠的朋友在这个月中要面临到的就是是非之月了。 许多事情啊，容易面临到沟通上的很大的障碍，人与人之间的关系很容易因为一点小事就紧张了起来，这点十分要注意哦。在事业方面，属鼠的朋友你要注意，永远不要急着去表达，因为这个月你说话，无论你是好意或者是抬杠，都容易造成他人的误会。也就是说，听者有心，说者无意的状况会容易产生。 最好的办法就是先征询别人的意见，然后用阶段式方法确认，这尽量避免用理所当然的态度来处理工作上的事情，这样子你工作会比较稳定一点。在财运方面，属鼠的朋友这个月就低调一点吧，没事别乱花钱，投资套路多，最好就是把钱存下来，少赚永远比多赔来得好。在感情方面，有伴侣的朋友容易与伴侣吵架，容易给对方一种。 爱我的人伤我最深的感觉，要避免这个问题，可以用一起看片呐、看电影来解决，让你们有其他第三方的共同话题，就没有互相伤害的空间了。单身的朋友，保持你的单身记录吧， <laughs> 这个月你只会比较容易招人嫌，这时候出手啊，你不会站在有利的那一方。在健康方面，属鼠的朋友你要注意到呼吸道的问题，容易感冒，多吃点水果以及饮用蜂蜜绿茶，可以获得很好的。 保护哦。接下来我们看看属牛的朋友，这个月属牛的朋友就是属于比较平顺的一群了。在这个运势平顺的月份里面呢，属牛的朋友可以为今年打下一个不错的基础。在这个月中，尽量的投入在工作上面，到了年底，你的收获会很好哦。在事业上面呢，属牛的朋友工作认真程度啊，有时会让身边的人感到了讶异跟赞赏。 但是相对的是什么呢？如果因为你个人的心态没有从长期的假放假里面调整出来，或者是我们的隔离之中调整出来，让别人觉得你在工作上变得怎么好像跟以前不大一样，不是很投入，或是有一些的推责任的感觉，那么周遭人对你的负评也会比以前来的更严厉。所以是说，这可以说是动辄得咎的一个月。 那么也因为容易是说，如果你的心态不好，造成这个坏印象，会让属牛的朋友，你从这个月开始的下半整个一年之中，收获会被打了一个很大的折扣。所以，请属牛的朋友，这个月务必争取工作付出现在的辛劳，或许你现在不会得到有收获，但是未来肯定不会亏待你的。在财运方面，这个月属牛的朋友要注意买东买西买买买，然后钱就没有节制的花掉了。 不是说你买了很多很奢侈的用品，就好像是，哎，这个好像也需要，那个好像也需要，但是其实你扪下心来去看，这些东西并不是每一个都有必要性。你先买，有时候只会让你现在可支配的财富变少，这样不是很理想哦。感情方面，有伴侣团的朋友，这个月上称平顺，但是如果可以偶尔带一些小礼物给对方，制造一些小惊喜，会是一个不错的调剂方式。 单身的朋友，这个月有机会邂逅不错的对象，通常是有共同的喜好对话来开始这一段的缘分。在健康方面，属牛的朋友容易想睡觉，这真的是一个问题呀！你可以多喝一点洛神花茶，或是补充补充一些 B 群，保持足够的睡眠，可以让你每天精神饱满的面对挑战。接下来到我们属虎的朋友，属虎朋友在这个月中就有点郁症乏力的感觉了。 在这个月中啊，身体跟心灵好像是分开的，但是却被一条看不见的锁链又锁住了，有点进退不得、动则得救的感觉。在事业上啊，属虎的朋友这个月感觉到自己好像会有很多发展的好机会，或是可以改变很多现在、过去或是未来会发生的问题。我们现在可以把它做一些调整，让自己工作上可以利人又利己，但是另外一方面又会觉得。 哎，做这件事情是没有错了，但是好像又不是我应该做的。我做这么多，也不见得对自己有什么好处啊！啊，或是觉得，哎，什么生意有商机，但是自己不是缺人就是缺资金，想要但是却难以得到的感觉。老师在这里建议属虎的朋友：，工欲善其事，必先利其器。千里之行，必然始于足下。事情你只要开始进行，无论好或坏，就一定会有结果。 而结果，你要是好的，或是坏的，就端看你功课有没有准备的足够，以及你做好了准备，有没有去把它落实，而不是坐地空想，当个白日梦成功人士。在财运方面，这个月属虎的朋友实在没有用钱的眼光，很容易在娱乐部分消耗过多，总是找理由来犒赏自己一下，但说穿了，只是沉溺在懒散之中而已。 在感情方面，这个月感情啊，如同工作一样，懒懒的。有伴侣的朋友总是能找到许多对方的小毛病去嫌弃，是一个很想把你一拳打到墙壁上三天挖不下来的状态。好好的闭嘴一下，别当感情的衰民哦。单身的朋友，嗯，讲话很刺耳，尽量保持礼仪，否则你容易把以后可能会萌发的爱苗，现在就把它给剪掉了。 健康方面，这个月十五的朋友，你要尽切记要少喝酒，甚至最好是不喝酒。为什么？这个月你一喝酒就会胡说八道，被人家鄙视也只是刚好而已了。睡眠不好也是一个问题，建议睡前你可以喝一杯热巧克力，让身心平衡一下。好的睡眠品质有助于消灭酸腐的自己。接下来到我们属兔的朋友，属兔的朋友啊，在这个月中是属于本命的月份。 又达到了今年是行客之年，所以会加重了这个仇客的力量。所以对属兔的朋友来说，这个月是必须再低调、再低调，一直不断低调的月份了。不要怕你失去了什么样的好机会，只怕你奋力往前一跳，跳的是别人给你设下的套。在事业方面呢，属兔的朋友必须时时的记录好自己的工作日志。 最好是前三天就要排定好你的工作进度，然后按部就班的完成。如果是突发事件或是临时受到的委托，当下你要记录下来，留存纸本或者是任何可以证明他人委托你的记录。不要怕麻烦，因为出事了，你就是跳到黑龙江啊，你也洗不清。在财运方面，不要想什么现金，就是要牢牢的存着，任何。 不是你立即会需要用到的必需品，都不要先买。这年头，现金才是你最好的朋友。其他的闺蜜或好兄弟，不如手上的钱币来的靠谱一点。感情方面，这个月的对于属兔的朋友来说啊，心里容易缺乏这个安全感，需要对方的陪伴。如果你的伴侣是属兔的，多陪陪他是一个很好的办法。单身的朋友心里的空虚寂寞会牵动了身体的欲望。 怎么办呢？嗯，自己来是一个不错的办法。健康方面，这个月属兔的朋友容易因为气温的变化而感冒，在这个节骨眼啊，发烧、咳嗽、流鼻水是一个随时可能被抓走隔离的概念，所以请务必多喝水，保持充足的睡眠。能的话，买一些综合维他命，强化抵抗力。元气是你熬过本命月最好的防御措施了。 接下来到我们属龙的朋友，属龙的朋友在这个月中啊，心思难以集中，做事忘东忘西的，很容易给身边的人造成了一些麻烦。在事业方面，属龙的朋友做事不着边际，刚刚讲完的转头就忘了，然后造成其他的同仁或是客户的混乱，好像刚刚跟他讲话的是另外一个人。集中一下精神吧，属龙的朋友，你有自己过得很潇洒，别人配合你过得很痛苦。 别把别人对你的耐心啊当成理所当然的，否则今年的下半年你会知道什么叫做悔不当初啊！财运方面，这个月属龙的朋友是乱爱买一族。这个月的财库跟乾隆爷的国库一样，花起钱来那就像打开了水库，停都停不住。所以，请属龙的朋友务必要记账，因为下半年有你要用钱的地方，现在花光了，下半年你就只好吃土了。 感情方面有伴侣的属属属龙朋友哈，就一天到晚想拉伴侣出去玩，去哪都好，就是不想待在家里。虽然利益不错，但是财库你要注意，家计总要有人来把持。单身的朋友，心里的浪子啊，让自己无时无刻想唱一首浪人情歌，或是雨落下的声音，来纪念过去的爱情。但是这个月的桃花很弱，唱完了也不会招来新恋情啊。 健康方面，这个月属龙的朋友大致平稳，但是容易感染呼吸道疾病，鼻水跟咳嗽会不停着。多饮用菊花茶或是蜂蜜绿茶，可以改善这个问题。在这个节骨眼，请留在家里唱 K，其他的以后再说吧。接下来到我们属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个月中容易感到心痒痒的，虽然大环境啊还是感到很不安，但是总觉得。 一直杞人忧天也不是办法，所以总筹划的要做一些什么。事业方面呢，所说的朋友，你先不要急着跟什么风，先做好功课是比较实在的。例如你想做自媒体，或是 YouTuber，或者是抖音，那么请你先写好剧本，然后一次一次的练习之后再去拍。如果想做网络行销，请先上课学习或做好练习。 一步一步地把路走出来，不要想着一步登天。万丈高楼平地起，世界没有例外的地方。在财运方面，这个月属蛇的朋友手很痒，想花点钱在事业上面，这个很好。但是如果你要花在事业上面，比如说培训或进修，请一次买一点，不要贸然的一次买整套完整的课程进度，然后或是买很多很多相关的书籍回来看。 因为通常你会遇到的问题就是上了前面几节，你觉得这个课程不是你要的，但是你其他全部上，全部都买了，那怎么办？那就很痛苦。那书买回来了，一套一整个系列，只看一两本，后面觉得它乏善可陈，这个就比较糟了一点了。感情方面，这个月属蛇的朋友啊，如果你有伴侣的心思，容易放在事业上，对另一半呢，有时候会比较忽略。记得家永远是你最温暖与支持我们的地方，关照家里，事业才会好。 单身的朋友桃花不错，有机会让单恋有进一步的提升空间。健康方面，这个月属蛇的朋友会比较容易肚子饿，热色食物吃的比较多，然后体重你就回不去了。管住嘴就是守住健康哦。接下来到我们属马的朋友了，属马的朋友这个月开始面对太岁的正面挑战，不过你也不需要太担心，在这个月里面，属马的身心意志会比较薄弱。 身体健康啊，也不是太好，所以这个月啊，尽量不要做一些大决策。这个月还是以维稳为上。在事业方面，这个月属马的朋友啊，做好分内的工作就是万幸。如果需要跑业绩的，就多花一点时间，早一周做好下周的拜访进度，而不是每天不知道要去哪里，或是等安排的窘境。最好就是先计划好，免得让自己陷入了该做的没做。 不该做的你全做了的窘境，如果是你是做工程方面的，或者是你要做一些是师傅业的，请记得特别注意公安意外，该做好的防护一定要做。今年一出事就是大事，要切记哦。财运方面，这个月属马的朋友不要想什么理财的问题了，把钱存着，非生活必须的不要花钱，其他的想想就好，不要去做，否则你会成为投资的反指标了。 感情方面，这个月属马的朋友对伴侣也是不温不火。其实不是没有心去经营感情，而是自己身处何方，要往去哪里哦，或之类等等的，你心里都摸不着边际。所以，在对感情上面，会觉得会比较让他觉得你心不在对方身上。单身的朋友也是没有什么心情找新对象。总之，下班就在家里乖乖待着是比较好的。健康方面啊，这个月属马的朋友十分需要补充营养。 光靠咖啡是无法让属马的朋友精神起来的，多吃蔬果与维综合维他命，多饮洛神花茶是一个保持基本健康的良方啊。接下来到我们属羊的朋友，属羊的朋友啊，这个月很纠结，因为流月的力量足以辅助属羊的朋友，能量强大，但是流年的力量让属羊的朋友受到风吹雨打，这该怎么办呢？事业方面呢，属羊朋友在心里有很多的想法。 现实上也有可以落实的模式，但是就在落实的时候，会有很多接踵而来的意外挑战。例如，我们做简报，哎，做的很好，客户也联系好了，人员数据都准备好了，要出发，东西也带齐了。但是路上别人发生车祸，整个交通延误到了，然后让你本来应该争取到的项目被别人拿走了。所以说，这该怎么办呢？这个。 月属羊的朋友，你要注意，余裕就是你的必胜关键。工作抓长一点的工时，时间时间上我们可以把它缩短，但是时间也要先抓长，这样让突发问题的时候，我们可以获得额外的资源与时间来解决。简单的说，凡事你不要想把它做得刚刚好，因为别人会发生的问题，不是你可以控制的。记住喽。 在财运方面，这个月属羊的朋友有很好的投资眼光，但是太岁依然不是吃素的，所以不要做一些高杠杆的投资，宁愿少赚，你也不要多赔，这是比较好的做法。在感情方面，这个月属羊的朋友魅力满分，但是容易耍帅过了头，变成了摔跟头。单身的朋友容易有不请自来的上门桃花，但是记得来来往之间要保持礼仪，避免烂桃花混在里面了。 健康方面，这个月属羊的朋友健康和顺，除了容易打喷嚏之外，基本上都很好。多饮用温开水，可长保健康。接下来到我们属猴的朋友，属猴的朋友这个月心情会比较难以安耐，心里的能量对未来充满了期许跟强韧的意志力。属猴的朋友啊，在事业上你要考虑到，你有很多的想法，但是你的底子够还是不够呢？ 老师在留言里面讲过，属猴的朋友，今年外面有大好江山在等你，但是你还是需要掂量一下你自己的实力，有多少实力去做多少事，不是你拿一个锄头就对着天喊“人有多大胆，地有多大产”的豪语，人生必须按照你自己的实力去规划你的业务范围，否则当要落实的时候，很容易变成一场空，沦为笑谈而已。 在财运上，这个月属猴的朋友真的是要从铜钱里面翻跟斗。想要做的太多，手上有的太少。这个时候，如果你有听老师去年的流月，真的在去年到现在都有培养好你的人脉跟资源。这个时候，你不妨去找一下过去培养的人脉，谈谈你的理念，掏掏他的口袋。如果过去没有听，这个月你要想再取得一些资源，真的就是比较难一点了。 感情方面，属猴的朋友这个月对爱情部分实在是不怎么上心，但是该做的他还是会去做，只是你做的心不在焉，让你的伴侣有一点生气。单身的朋友也无心在情情爱爱上打转，满心思都在事业跟工作上面。在健康方面，这个月属猴的朋友吃东西会比较没有味道，因为体内的循环不是很好啊，必须要多吃综合维他命以及多饮用纯果汁。 少烟戒酒，否则会容易因为心不在焉，遭受到了意外血光之灾呀。接下来到我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个月份中有坚强的意志，但是面临了最大的挑战，因为在这个月份中，属鸡的朋友同时承受着月煞以及岁破这两大压力的挑战。在工作上面，属鸡的朋友心里有昂然的斗志，要在这个月好好的去做到以前没有做到的部分，把它拼起来。 但是遇到了这个挑战的时间呢，总是会有很多的事情让你焦头烂额的分身乏术。这个问题啊，不只是工作上的，有时候私人的事务啊，也会让你心有余而力不足。所以在这个月中，属鸡的朋友，工作上要先务实本分就好。在天时不好、地利不好的时候，我们需要的是隐而不发，待其时也。先把本分顾好，其他的事情。 下个月我们再从长计议吧。财运部分，这个月属鸡的朋友财运不是很理想，除了日常立刻所需要用到的东西，请尽量不要做到额外的花费，尤其是投资这方面一定要特别谨慎。当然，买保险是除外的。在感情方面，这个月属鸡的朋友耐心是你的硬伤啊，超级容易发脾气。如果你伴侣是属鸡的，你。 不要挑战它，它这个月就是斗鸡。你唯一的方法就是把它喂饱，吃饱的人脾气就会好，这是千古不变的定律啊！单身的朋友，这个月不要出手，否则你一出手就容易收到好人卡了。在健康方面，属鸡的朋友，这个月你很容易感到喉咙痛啊，扁桃腺这里非常容易发炎或者是肿痛，怎么办呢？建议你多喝蜂蜜柠檬绿茶。 这样子可以有效缓解你这方面的问题哦。接下来到我们属狗的朋友，这个月属狗的朋友啊，整体的气势与能量跟其他的生肖比起来是相对比较强健稳定的。工作方面，这个月属狗的朋友学习能力特别强，也颇受他人的喜爱，贵人运很不错。所以在这个月中啊，要特别去争取业绩的进展。如果你是跑业务的朋友，要尽可能的放大你的拜访量。 在经过年后这一段艰辛的时间呐，这个时候我们一定要加倍的把它跑回来。但是更重要的事情是，每一次拜访都要奉上你最灿烂的笑容，这会让你的贵人运不断的蹭蹭蹭的往上升呐。内勤的朋友要把自己的工作内容做好、做完整，尽可能的在你工作之余去伸出你的援手去帮助他人，无论是协办或是当他的职务代理人，或是帮别人还。 忙不完的帮他赶快处理掉。这个时候，你所培养下来的人际关系会在未来会有大用处的。接下来是财运方面，有投资习惯的朋友，这个月建议您先稳住，先尽可能的做好各类投资工具的准备。为什么是准备呢？因为年后的变化太大，现在仅以你过去的投资观念，容易跑出一些问题出来。所以这个月建议你先稳住。 做足功课，日后再出手可以提升你的自胜率。在感情方面，这个月属狗的朋友就是容易招人喜欢呐。单身的朋友可以尝试邀约自己心仪的对象，无论吃喝玩乐都有获得不错的进展空间。在健康方面，拉肚子是这个月属狗的朋友你的罩门，胃很容易受到很寒的感觉，所以多喝一点蜂蜜水或是热巧克力可以有不错的效果。现在到我们属猪的朋友。 这个月处出的朋友啊，运势就是比较强势的，在受到流月的力量加持以及岁运的扶持，这个月就是属于运势顺遂的好月份了。在工作上啊，虽然这个月运势很好，但是自己的心态可能不是太好，容易放假放太久了，你那个心情啊容易怠惰，或是容易感到不耐烦，这个就是必须要透过良好的工作计划来处理这个问题了。 在这个月中啊，你可以先计划自己每一周你到底要去哪里玩，去吃什么美食，想干什么，给自己放松的时间，让你自己每天工作的时候都知道，哎，我什么时候可以出去玩，让你的生活的紧张感里面有一个盼头，有一个期望，我什么时候可以休假，那么工作时候的不耐烦也可以获得了出口，这样业务办理的也会比较顺利了。财运方面啊，这个月运势很好，可以。 是买一些小小的彩票来玩看看，不要买多。但是投资方面呢，这个月的心智啊还不够成熟，容易做错的决定，所以最好还是不要吧。在感情方面呢，属猪的朋友，这个月就是推拖啦，一直想当一个废柴就就好了。 <laughs> 如果你伴侣是属猪的，这个月你真的得把他当猪养了，不要期待他回家这会太勤劳，或是哎非常的认份要做好自己家务该做的事情。 他就是想弯那里当一块叉烧，所以你就多包含一点嘛。两个人是互相的嘛，没有谁应该做什么的。单身的朋友其实有不错的机会，但是你总是想暗示别人，让他能够开口来邀请你，或是对你做一些告白，这个是很有趣的地方。好，这个是比较难的，你想要什么，你主动出击会比较顺利一点。 健康方面呢，这个月啊，想吃又想睡。如果可以啊，属猪的朋友就是希望能够有三个愿望一次满足，什么呢？边吃边玩又能够边睡， <laughs> 所以你腰酸背痛就是会比较难免。这时候啊，你可以早晚吃一颗苹果，来让身体的营养跟你的体力可以获得比较好的补足了。最后啊，老师在这里说一下，时间到了，我们的阳历三月。 这个时间呢，虽然可以预期，啊，老师个人预期，新冠肺炎可以获得比较好的控制，但是也因为精子的作用，可能会让蝗虫灾害可以进一步的蔓延或者是扩大。这个时候啊，真的是必须要仰仗各国的政府互相扶持，才能够获得良好的控制。这个蝗虫灾害呀，不管是任何一个国家，单一它的能力是很难去处理的。 而且现在又正值了春耕的时间，这个时候蝗虫灾害如果有破口，那么今年岁石庚子年的农产可能会面临的非常金贵的结果。所以，老师还是秉持去年六月所做的庚子年的预测，今年呢，你最需要的就是囤粮、存钱、低调，才是最好的办法。每个月都有运气比较好的跟运气比较差的。 好的，在今年不会太好；坏的，在今年还蛮坏的。所以说，记得无论你做什么事情，不要去操纵杠杆，是最理想的。要以实业啊去做，是最好的办法。各位要知道啊，这个世界上的所有金融啊，都是几个大家族他们去控制的。我们所能做到的，就只有猜测他们的想法，以及凭我们自己的运气。但是在这样子的时间里面，我们每一步做的实业。 就是实实在在的成果。你今天在物资匮乏的年代，没有比食物吃的粮食以及你做出来的成品这个食物更加靠谱的东西了。感谢今天大家的收看，下方有我们针对全球华人，我们一起招募全球华人能够一起参加的药师普济齐安效益大法会，参加是免费的。 哦，欢迎各位能够进入我们的报名网站，填下你的名字跟性别，其他的资讯都不用。让我们手牵手，心连心，来为大家一起祈福。若你需要老师的专业咨询服务，下方有老师咨询的须知，你可以妥善的了解看看，或是你可以跟用微信跟老师联系。我是陈老师，我们下次见。